Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir comment réaliser une recherche multicritère avec un filtre spécial. La commande donnée filtre standard permet de définir des critères pour plusieurs champs. Mais elle ne permet pas de saisir les valeurs dans le tableau ni surtout de préciser comment sont associés les opérateurs. La commande la plus souple pour cela est le filtre spécial, donné filtre spécial ou filtre avancé selon les versions de LibreOffice. Le principe est de saisir les critères dans le tableau sous une ligne d'entête identique à celle des données. Par exemple, pour filtrer les factures d'un vendeur, nous recopions l'entête de la colonne cherchée et nous écrivons en dessous là où les données recherchées. Par exemple, Jean-Pierre, Anne. Nous lançons ensuite la commande filtre spécial. Nous indiquons notre zone de critères. En option, par défaut, la plage va être filtrée sur place, mais nous pouvons choisir de copier le résultat ailleurs, par exemple dans une autre feuille. Nous obtenons bien notre résultat. Pour ajouter un critère, il suffit d'ajouter une colonne, par exemple pour le département. L'ordre des critères peut être différent de la place de données, vendeur, département, département, vendeur, mais les entêtes de colonnes doivent être identiques. Calc détecte les anomalies. Par exemple, si nous avons oublié le point et que nous demandons le filtre spécial, en choisissant cette place de critères, LibreOffice détecte l'anomalie. Les critères figurant dans une ligne sont connectés par l'opérateur « et », tandis que ceux disposés dans une colonne sont connectés par l'opérateur « ou ». Dans l'exemple précédent, nous avions sélectionné les factures émises par Anne ou par Jean-Pierre. Ici, nous sélectionnons toujours les factures émises par Anne, quel que soit le département, ou les factures émises par Jean-Pierre, si le département est la somme. Nous obtenons le résultat, Anne, quel que soit le département, et Jean-Pierre uniquement pour la Somme. Mais nous devons ressaisir à chaque fois les critères. Et la plage résultat n'est pas effacée avant la nouvelle recherche. Voyons maintenant comment éviter ces inconvénients. Commençons par recopier la ligne d'entête, puis insertion, expression nommée, définir. Nous allons nommer notre zone de critères, donc par exemple critères. Comme plage, nous allons réserver plusieurs lignes de manière à pouvoir saisir plusieurs critères. Et en option de la plage, cocher filtre, puis ajouter. Sélectionner la plage de données, par exemple Contrôle étoile, puis donner, définir la plage. Nous allons l'appeler ici, par exemple, facture. Si nous recherchons, par exemple, Oise, et qu'ensuite nous faisons filtre spécial, notre plage de critères est maintenant connue. Nous allons toujours copier en G10 pour l'exemple. Notre plage de données et nos critères étant connus, nous pouvons modifier les critères, puis simplement faire donner, actualiser la plage. Le filtre gère les caractères génériques des expressions régulières. Nous pouvons par exemple rechercher Anne, quels que soient les caractères précédents ou suivant l'expression. Pour cela, il faut avoir précisé dans le filtre spécial, dans les options, que nous gérons cette possibilité. Ainsi, nous avons maintenant Suzanne, en plus des factures de Anne. Ceci nous permet par exemple d'exclure une chaîne du résultat, il suffit de rechercher quelque chose qui sera différent de l'expression. Cette syntaxe nous permet également de rechercher ou d'exclure les champs vides. Le département, un champ vide, quelque chose de différent de vide, quel que soit le nombre de caractères, il faut qu'il y en ait au moins un. Si nous actualisons la plage, nous n'avons aucun département vide, et bien entendu le contraire, nous n'avons que les champs vides. Nous pouvons rendre dynamique notre zone de recherche, sélectionner les entêtes, puis donner validité, et nous allons autoriser la création d'une liste fondée sur les entêtes de colonne. De cette manière, chaque champ pourra être choisi dans une liste. Par exemple, si nous voulons avoir deux fois la date, ce qui nous permettra de rechercher par exemple les factures émises après le 1er avril et avant le 1er juin.